vero, è vero, è vero. Grande! kancamu itu milo. ibu teh jauh tuh. tuh. Wah. jauh tuh. mama. Mama, mama. Suka tercamat warga luar ya. Mata Tuh, oh iya masih jelas yuk, yuk betul kan olahraga iya, iya. Iya,

Mana ya belakang, Wak? Tadi kelubek. Oh, adanya mana? Bu, damang, Bu. Wah, damang atau Ngan sakit aya nya. Mana, Bu? Mana, Mang? Oh, sarombongan, sarombongan. Sarombongan, sarombongan. Ya. Mangga, mangga. How much it all about?